Al salotto 2012 del Mix abbiamo Renzo Ravaglia, che è EVP eh, Service Provider di Interroot. A lui chiediamo cosa ne pensi della recente proposta di peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani. Eh, vorrei innanzitutto dare eh, un po' un, un, quadro, una panoramica di quello che succede eh, negli altri paesi europei, se non altro avendo la responsabilità di gestire eh, l'attività di service provider interroot a livello mondiale ho eh, una certa visibilità di quello che succede in altre parti del mondo e cosa fanno gli altri incumbent. Gli altri incumbent più o meno si possono dividere in due categorie, quelli eh, estremamente, chiamiamoli liberali, eh, come fino ad oggi è stata Telecom Italia, e quelli invece eh, molto più selettivi. Possiamo ricordare Telefonica o Deutsche Telekom, tanto per citare eh, due degli esempi più significativi. Eh, che cosa ha significato o qual è il vantaggio di un approccio liberale? È quello di consentire una forte liberalizzazione del mercato, l'emergere di tanti attori, di tanti soggetti che determinano un forte sviluppo, un forte impulso del, del, del mondo internet e quindi si può, se non altro a posteriori, considerare un approccio estremamente positivo perché, ripeto, favorisce l'emergere di tanti operatori che altrimenti sarebbero soffocati dai costi, fatemi chiamare con un termine forse desueto, e dai costi di interconnessione. Cambiare questo approccio ha un, un, evidente significato commerciale, eh, è chiaro, io ho i clienti, ho la terminazione e quindi chiedo, eh, non posso dire impongo, ma chiedo che mi venga pagata nell'ambito comunque di un accordo commerciale che non lascia molto spazio a una eh, parità esteticità di, di comportamenti, perché ovviamente la eh, discrepanza tra il potere e le dimensioni di un incumbent rispetto a quello di un piccolo o medio service provider è talmente eclatante che di fatto non si può nemmeno immaginare una negoziazione. Questo è, questo se lo vuoi lo prendi, altrimenti niente da fare. Allora di fronte eh, a uno scenario di questo genere, comprensibile dal punto di vista commerciale, ci si deve anche domandare gli effetti negativi. Che cosa può significare per la fragile economia italiana, così tutto sommato poco eh, propensa, poco utilizzatrice delle tecnologie di internet, può significare un'ulteriore diminuzione del ruolo del nostro paese, della presenza, dell'importanza eh, delle tecnologie eh, di internet nell'economia italiana. Quindi eh, parlo, parlo, con la voce comunque eh, adesso di un operatore di medie e grandi dimensioni che ha accordi di peering praticamente in tutto il mondo eh, e che in Italia ha un accordo di peering di lunghissima data con eh, Telecom Italia, non posso che esprimere eh, l'auspicio che questa proposta di Telecom Italia eh, non venga portata avanti e che la situazione rimanga eh, come è attualmente, credendo che questo alla fine sia un vantaggio per tutti, anche tele di Telecom Italia, perché comunque aumenta il traffico, perché comunque aumenta la possibilità e la capacità di interconnessione, perché è un vantaggio per l'economia nazionale e un operatore come Telecom Italia ne avrebbe ovviamente tutti i benefici, se non diretti, certamente indiretti.